stellt mal euer Reden wieder ein. Das Reden einstellen, dann können wir zügig weitermachen. Und zwar fängt die erste Gruppe bitte an und präsentiert. Die anderen Folien legt ihr bitte vorne hin. Ähm, also wir sind dafür, dass das gemacht wird. Das? Was ist das? Sprich bitte in ganzen Sätzen. Äh, dass, äh, das Verfassung, dass die Partei, ähm, nein, dass, dass der Verfassungs- dass der halt verboten ist. Und weil die halt Sachen machen, ähm, die dann nicht erlaubt sind. Das ist verfassungswidrig und äh, sie wer werden dann halt auch noch dafür belohnt. Dafür, weil die bekommen ja eigentlich Geld vom Staat. Jetzt wiederholt bitte nochmal konkret, wofür ihr seid. Also, wir sind dafür, dass die verboten wird, denn... Nein, nein, nein, nein, nein. Wir sind dafür, dass der Antrag gestellt wird. Also wir sind dafür, dass der Antrag dem Bundesverfassungsgericht gestellt wird. Genau. Also wir machen das so kleinschrittig, damit es klar ist, worüber wir reden und damit keine Missverständnisse auftauchen. Okay, gut. Vielen Dank. Die nächste Gruppe bitte. Kommt ihr nach vorne? Also wir waren dafür, dass die NPD verboten wird, weil sie ausländerfeindlich, verfassungswidrig und antidemokratisch ist. Und dann haben wir noch als zweites Argument, weil die Auftritte der NPD, die kosten immer viel Geld, also viel Geld, weil die Demos, die enden nicht selten gewalttätig. Deswegen muss dann halt die Polizei eingreifen. Das kostet dann halt viel Geld. Okay, aktuell am Wochenende war es in Hamburg. Vielleicht hat das ja jemand mitbekommen. Ich habe gehört, dort waren Linksextreme, die haben da so Mülltonnen angezündet und so. Genau. Da hat das rechte Bündnis in Hamburg eine Demo gemacht und dagegen haben dann Linksextreme demonstriert und die haben eben dort unter anderem Autos und Mülltonnen angezündet. Es ist zu Ausschreitungen gekommen. Okay? Gut. Dankeschön. Nächste Gruppe bitte. Also, wir sind für den Antrag, da die rechtsextremen Parteien Zugang zu den staatlichen Geldern bekommen würden und das be beantragte Verbot würde das unterbinden. Die NPD würde nicht mehr öffentlich rassistisch und antisemitisch gegen die Personen vorgehen dürfen. Okay, vor allem das letzte ist gut nachzuvollziehen. Okay, gut, dann die nächste Gruppe. Also wir sind dafür, dass der Antrag gestellt wird da es dann keine großen Parteien mehr gibt, die rassistische Aktivitäten ausüben. Also unser Pro-Argument ist, dass die Mitgliederzahl der Partei, die könnten halt schrumpfen, weil der Partei keine staatlichen Mittel mehr zur Verfügung stünden, um Propaganda zu starten. Und es gäbe keine große Partei mehr, die nationalsozialistische und rassistische Aktivitäten unterstützen würde. Ich weiß jetzt nicht, was es wieder daran zu lachen gibt, weil das ja völlig richtig ist, was ihr da erklärt. Okay, gut.